Ich hab gesagt, ich soll eine Cola kaufen. Du hättest dir so eine richtige ekelhafte Leite oder ohne ohne Cola kaufen müssen. Mhm. Cola ist Cola. Für 20 Cent. <laughs> oh, Digga, der hat übelst an!